Halo guys. <laughs> Sekarang kita berada berangkat menuju bandara. Jam berapa ini? Menuju bandara. Sekarang jam setengah lima. Tiga tiga. Kelihatan gelap banget. Nice. Kondisi cuaca lagi mendung. Mendung tak berarti hujan. Mendung tak berarti hujan nggak lagi ujungnya kayak harus didupin lampu tengah tuh kayak bang biar kelihatan wajahnya Uh, ya baru keren keren ayo Pak Mariandi iya, silahkan sepatah dua patah kata iya, <laughs> selaku direktur dua kata sepatah dua patah berarti putus ya. <laughs> tolong mas uh, pesan pesan-pesan dan kesan <laughs> maksudnya pesan dan kesan pesan terakhir ya iya. pesan dan kesannya bang sampaikan ke kami yang muda-muda ini bagaimana biar sukses ikut ini oh iya yeah. nggak usah ikut mikir jalan <laughs> nah. ada yang mikir iya ya kan bang yeah. sampai ngasih aja jangan ah ya benar ya jadi wira swasta sukses iya ini kan di depan itu kayaknya udah lebih senior nih ke eh, masalah usaha itu lebih duluan kayaknya itu di depan itu gimana bang Pak Adi Pak Adi oh iya Bang Mariadi Mariadi Pak Adi lebih senior nih usahanya Mariadi berarti adinya adi kalau mari itu kan kalau bahasa Jawanya kan mas mari adi kalau bahasa Jawa itu mari terus adi itu baik terus rampung misalnya eh? berarti serampung <laughs> ya kak tapi <laughs> ya tak cak omong bulat terus apa artinya artinya kebaikan kebaikan apa mari wes <laughs> mari artinya kembang hati hatinya kali kembali kali <laughs> kali kembali kebaikan gitu mari kok kembali mari kan mak wis coba wis lah ya wis kasih kasih tips sukses dulu untuk eh, anak-anak. Yes. Eh, kena ya? Oh. oh enggak ya. enggak. Cing. Oh, meong. Oh, meong. Iya. Tiba-tiba. Macam keren bang. Kita sering tak. <laughs> Suksesan. Gimana pak? Iya. Sampaikan dulu. Sampaikan. Mar gimana gak Mar? Ini, ini live ini live RCTI <laughs> RCTI sekarang kan kerja di Baru udah selesai terus ya, kita pulang kita menuju babak baru bapak baru bapak baru lah bapak bapak oh, babak. babak baru terus terus ini nanti videonya dikasihkan ke Mbak Sri loh iya nah, besok kalau beli sarapan Mbak Sri disetel videonya uh. dapat pesan video dari siapa itu abang tua itu makanya sekarang udah di ke Jakarta ini bapak baru kita menuju kesuksesan gitu amin amin perjalanan di baru itu diambil hikmahnya <laughs> hikmahnya apa mumat? Nah, ya, iya hikmahnya pun hikmahnya apa mumat? hikmahnya kita di sini selama di sini kan uh, menemui liku-liku liku-liku sungai yang gak ketemu Hikmahnya likunya di Pekanbaru sebulan ya sebulan ada kesannya yang enak ada yang kesannya yang pusing pusing kerjaan mikir nah kerjaannya kan apa semerabut Yang terprogram namanya itu betul terprogram yang bikin planning sama pelaksana terprogram begitu kesini, sini buset <laughs> berubah semua pusing siapa pelaksana <laughs> si itu ikut survei kok yang survei siapa survei saya tapi nggak sesuai <laughs> dengan pemikiran-pemikiran yang lapangan tak sejalan tak <laughs> sejalan udah mentah semua pikiran lapangan dikasih usul mentah semua percuma jadinya tadi kan telepon tak pagi Andri kan ada juga telepon gimana terus akhirnya gimana modelnya tuh suruh, suruh fotoin kan ya foto-fotoin itu yang udah apa bentuk utuh tak kasih harus digambarin sesuai sekarang terus dari sana dari jalur masuknya sana top tapping kan dia ya, harus di atas tanah nanti kan nggak tahu jadinya kan gini nggak sesuai dengan yang awal udah bentuknya bentuknya gini kemudian letter L hmm. eh, cabangnya kalau yang pertama kan gini ya gini gini cabang gini yang iya. sini kan nggak langsung seret seret langsung lurus hmm. jadi nggak banyak belokan itu yang shaft banyak tadi kan- lumayan ini kan sesuai yang yang itu banyak belokan itu hmm. itu kan nggak pakai langsung L langsung lurus seret T ketemu L ketemu T nah itu kan namanya mus ya kan gambarnya itu bullshit nah gambar gitu kan banyak material plus kemudian preset gak langsung juga velo gak jadi satu dan ini kalau closing sebelum levering mantap sekali super pelaksananya drawing harus selesai sebelum laporan akhir dimasukkan laporan akhir kan tanggal 9 iya iya nah, kurang lima hari drawing kapan hari ini udah mulai nggak <laughs> ya tadi makanya ketemu kan mereka meeting nanti ngeprint di sini paling langsung dikirim ngeprint kirim soft copy paling tuh pesan buat Bang Riki tuh oh iya pesan Bang Riki kan udah sebenarnya kan udah melangkah udah punya usaha ya. tinggal nunggu suksesnya aja ada hidroponik center itu di situ hidroponik hidroponik sukses-sukses itu kan yang nggak pernah melangkah itu kapan mulainya kalau orang itu melangkah itu walaupun sedikit mesti ada harapan untuk maju ya. dulu gitu berarti harus memulai kan nah, iya nggak iya, mulai ya diem diem aja ya? iya. kita cuma angen-angen angen-angen mana ya nggak ada cuma hayalan jadinya kayak mah ayo ini ya iya. <laughs> walaupun sedikit sekecil apapun kalau kita udah memulai itu udah ada harapan Tapi melangkah itu kan otomatis gak, semua gak semulus yang kita bayangkan pasti ada kendala-kendala nah ya. untuk mengatasi kendala-kendala itulah yang dipikirin gitu. apa berarti kendalanya iya. kita melangkah itu kan kita pikirin kendalanya nanti saya melangkah ke depan itu oh, kendalanya apa ya kalau kita melangkah ke depan langsung ah nanti saya mau sampai menuju, harus menuju sana nggak, nggak dibikin kendalanya ya nyungsep nanti di <laughs> jalan udah kaget lu kok gini Kali begitu, begitu nyungsep dia udah trauma udah ya itu ada udah nggak mau mencoba lagi udah kalau udah trauma nah itu kan gagal namanya mending jadi uang dapet ya pak cukup takosit oke okay. udah 10 menit oke okay, kita upload dulu ya